Всем симметричное здорово! Вам в уши вещает Тристам, и этим видео будет начата серия обзоров на игры и модификации, которые в силу определенных причин были не оценены публикой по достоинству и должны были бы уйти в забвение, если бы кто-то вроде меня на них не наткнулся. В этих обзорах вам будет всесторонне поведано о том, кто создал данное творение, чем оно хорошо или плохо, и какую задумку хотел реализовать разработчик. К слову, среди данных видео вы не увидите стандартного для нынешних времен летсплея подобных обзоров, когда ютубер, запустив игру якобы впервые, расскажет об игре без всякого монтажа и подготовленного текста по получасу и более. Но все это дела будущее. Закончим чесать языком и переходим к настоящему. Как вы догадались из названия, сегодня будем бухтеть про довольно занятное изделие игропрома под названием Dwarf Tower. Вывалилось все творения на полки Steam, App Store и Google Play 5 мая 2014 года. Разработчиком же является компания под названием EOSoft Ltd. Данная контора, по факту состоящая из двух энтузиастов, успела прославиться на рынке мобильных приложений с помощью своих продуктов, таких как Battlehorn и Palm Kingdoms. Последний, кстати, выходит с 2006 года и ныне клепается аж на третья часть. Сама же игра является эдакими Heroes of Might and Magic 2, только довольно заметно переработанными в разных мелких аспектах. Кому интересен данный проект, смогут сами заценить, что он сам из себя представляет, даром он есть почти под любую платформу. Что же касается Dwarf Tower, как утверждают сами разработчики, игруля представляет собой смерть морского боя и Worms, а менеджмент комнат чем-то напоминает Faster Than Light, принципе, схожие черты со всем вышеперечисленным игры имеются. От морского боя игре досталась пошаговость и покличный обстрел сегментов вражеской башни, при котором порой вообще неизвестно, в какую именно комнату полетит часть спелов. Ввиду того, что содержимое этих самых комнат видно чуть менее, чем никак. От Worms неплохой арсенал вооружения и вообще все, что связано с Тавом Атаки. От FTL весь менеджмент башни, а именно этапы постройки, размещение элементов в зависимости от этажа, расстановка защиты и проектирование общего вида башни. Вообще, если говорить о задачах, которые ставятся перед игроком, то их всего две. Первая – это резкая и настойчивая переработка вражеского архимага и его башни на метан. Вторая – прожить достаточно долго, чтобы выполнить задачу первую. Осуществление первой сопутствует скорейшее вычисление расположения вражеских покоев Архимага, ибо выпиливание данной комнаты ведет к неминуемому фейлу. Отсюда, как следствие, идет установка для задачи номер два, а именно грамотное структурирование вашей башни, причем как надземной, так и подземной ее части. Прежде же, чем пытаться проектировать обитель зла собственноручно, категорически рекомендовано зайти в режим обучения, который построен так, что даже лишний хромосомный неофит смог понять основные принципы. Первое, что должен будет уяснить для себя Ноблойд, это то, что как и во всякой стратегии, в этой игре есть ресурсы. В данном же случае это будет мана и гномы. Первое генерирует кристаллы, при этом чем выше или ниже установлен кристалл, тем больше он этой самой маны генерирует. К уже же клепает жилище, и как можно было догадаться, чем на больше от гнома загоните жилище, тем больше гномов в свое распоряжение вы получите. Оба ресурса отвечают за свой набор средств нападения и защиты. Как пример, гном отвечает за возможность использования динамита, средства пожаротушения, за бригады ремонтников и насосников. Мана же отвечает за все атакующие спылы, а именно молния, фаерболы, таран уничтожающие двери, а также средства разведки, подсвечивающие одну из комнат. При этом на количество хранимых спылов влияет количество библиотек и их уровень. И чем выше расположена библиотека, тем ее уровень выше, а значит и больше столов в нее можно засунуть. Также в игре присутствуют такие кошерные вещи, как отражатель, который, как ни странно, отражает все полетевшие в них заклинания. И блоки-левитроны, которые позволяют вашей башне парить, даже при уничтоженном у нее основании. Плюс тут есть заборы, которые берут на себя дэмэдж, наносимый со стороны подземной части. Своеобразной же тренировкой служит режим одиночной игры, который позволяет невозбранно навалять искусственному идиоту, ибо последний не отличается умом и сообразительностью. В принципе, это и стало причиной большого количества негативных отзывов в Steam и на Google Play. Проиграть искусственному придурку можно только упившись до зеленых соплей. И то победа искусственному интеллекту при этом не обеспечена. Но ну а так народ по большей части покупает игры только себе любимым, не озабачиваясь напарники, то результат немного предсказуем. Основной же мяготкой является режим мультиплеера. К сожалению, опробовать его прелести смогут лишь те, кто нашел в себе напарнике такого же идиота, желательно играющего по голосовой связи, ибо найти себе противника в онлайне почти нереально. Только в режиме мультиплеера два величайших ума смогут столкнуться своими толстыми лбами за право назвать свою поехавшую конструкцию наиболее эффективной. Именно здесь можно прочувствовать всю лютую, бешеную глубину и абсурдность происходящего. И вот только тут до вас дойдет, что местный рандом подвластен самому скандинавскому богу Локи. И только ему. Рандом Dwarf Tower – это когда у вас может гореть замок с четырех сторон но рандом решил, что вам определенно нужны еще 4 насосные бригады при отсутствующей подземной части, которую можно застопить. Рандом в Dwarf Tower, когда вам удается выиграть первым же раундом, дважды. Рандом в Dwarf Tower, это когда вы полностью загнали врага под землю, и вам выдают 4 обвала, которые ваншотят любую подземную комнату. Рандом в Dwarf Tower, это когда вам подожгли единственную комнату с огнетушителями. Рандом в Dwarf Tower когда вы запустили 4 молнии, бьющие самую высокую точку башни, а врага в той точке стоял отражатель. Рандом в Dwarf Tower – это когда вся ваша башня находится под землей и в ней 20 комнат. Но правдивник одним единственным обвалом попадает вам ровненько в комнату Архимага. И таких ситуаций множество. Поначалу такие вовсе лузы ловятся обеими сторонами почти каждый матч. Серьезно, раздатчик карт подвешен на полный рандом, и что вам дропнется в следующем раунде, предугадать не представляется возможным. Да, некоторые законы тут присутствуют, как пример, в начале раунда у вас всегда будут блоки. Но суть в том, что рандом может вам подсунуть одни горизонтальные блоки, с которыми у вас получится чуть ни разу не башня. Ситуация справляется возможностью самому настроить колоду, настроив шанс выпадания, ран появления этой карты в колоде и ее цену. Например, таким образом можно подправить слегка имбалансный обвал. И по этим же причинам предугадать продолжительность партии порой не представляется возможным, ибо она может продлиться и 10 минут, и 20, и даже час. Ну и само собой слиться на раунде втором тоже не скажу, что было бы большой задачей. И что же мы получаем на выходе? Мы получаем минималистичную игру, которая воплощает в себя почти концептуально новую смесь разных жанров и идей, Смешиваясь причудливый коктейль из разных объектов творческой деятельности, нашему взору предоставляется поистине уникальный игровой продукт, который, несмотря на до сих пор не попикшенный принц, мать его, 2014 года баги и местами хреновый интерфейс, сможет доставлять не один вечер к ряду. Не то чтобы постройка собственного замка или башни и нападение на чужой были бы чем-то новым, Castle Storm хороший пример игры подобного рода. Но игр подобных Dwarf Tower крайне мало – Кроме того, возведение башни – это и есть та штука, которая делает игру уникальной, ибо далеко не везде дозволено поделить на ноль неудачника, который поехал настолько, что решил построить собственную башню Сарумана, не озаботившись возведением защиты. Ну, на этом все. Ссылку на игру я оставлю в описании, как и на, собственно говоря, на сайт разработчиков. Список использованной музыки будет в конце видео. На этом все. Всем всего.